aquí estamos en Gravi Anon Beach, en Tailandia. Un día opaco, la verdad. No sé si pues, se puede ver aquí las montañas. Esta cámara tiene wireless, entonces no tiene zoom. Pero básicamente no queremos estar allá cerca porque está mucha gente ahí. Y obviamente tenemos que morrar con las la plata. Entonces pues no queremos que nos roben, obviamente, porque estamos solos. No nadie más que nos, nos que nos eh, cuide las cosas. Eh, está la que la, agua caliente no está pues está tibia ah, aquí tengo unas gafas entonces lo que voy a hacer es estaba rico. Bueno, como pueden ver, ese es un long tail, cola alta, muy famosos aquí en Altanlandia. Como pueden ver, ah, tiene un motor grande para hacer carro y pues obviamente para hacer motor como una gadoña Chistoso, ¿cierto, Margarita, ¿Te gusta? Sí, eh, digamos no fue el día más divino del mundo, pero nos lo tomamos, estamos en Tailandia, ¿cierto? Ya tenemos días, ¿cierto? aquí con mi amiga y es la que conocí acá. Ah. Ella es Victoria. Eh, ¡Hola! ¡Hola! Vamos <laughs> a Wait, wait, wait, wait, wait, wait, Okay, okay. One, two, three. Vamos a bailar debajo del agua. One, two, three. Bueno, llegamos aquí a una isla que se llama The Monkey. Donde, donde se pueden ver muchos monkeys. Miren qué bellos <laughs> monkeys. No me acerco mucho porque la verdad me da miedo que me vayan a quitar la GoPro. Comiendo banana. ¡Ay, baby! Como le quita la cáscara con las manos. Bueno, en esta playa que ven al frente es donde se filmó la película de Beach, la famosa película que hizo Leonardo DiCaprio. Nosotros no quisimos entrar porque pues queríamos acá con el snorkel ver los y además hay que pagar para entrar a esa isla, entonces pues, no queríamos, pues la verdad no pensamos que no valía la pena ir hasta allá. Eh, quiero mostrarles un poquito. Esta es la montaña que se ve. La gente también bucea mucho por este lado porque y toma y hace snorkel porque tiene muchos pececitos. Acabamos de meternos y está hermoso. Pececitos así de color, muy bonito. Entonces ya nos vamos para otra. I've been flying from town to town fly above the sky one.